जय जगन्नाथ मुड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू आज आम महाप्रभुंर रथजात्रा उपर आम गोटे सैन आनिमेसन कर महाप्रभु जगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध रथजात्रा को आम सैन आनिमेसन करने चेषा कर दुई वर्ष है महाप्रभुंर दर्शन लोक मैंने रथ उपर न तेणु प्रत्येक अगणित जगन्नाथ प्रेमी मनरे उत्कंठा अच्छी से किपर महाप्रभु को रथ उपर रथारूढ़ हो देखिपर तेणु से उद्देश्य नहीं कि आम सैन आनिमेसन टी कर महाप्रभुरा मंदिर ठार् नहीं किपरी रथ निर्माण होटा गोटे ग्राफिकाली आम डिजाइन कर महाप्रभुंर मंदिर किपर निर्माण हो मंदिर या पर पुणी रथ किपर निर्माण हो सब गुड़ा ग्राफिकाली आम सैन आनिमेसन कर देखु आम आशा कर बहुत भल लगे प्राय गोटे मिनिट बतीस सेकेंडर भिडटी